बहरिया टाउन और डीएचए के नामवर और काबिल एतमाद developer premier choice international developers पेश करते हैं इस्लामाबाद की prime location DHA phase one में वाक ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर्स और ग्लास ब्रिजेस से connected three iconic towers grand orchard Islamabad DHA Islamabad के सबसे बड़े कमर्शियल हॉटस्पॉट में मैक्सिमम विजिबिलिटी और एसेसिबिलिटी के साथ ग्रैंड एट्रियम लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स पर मुश्तमिल हाई एंड कमर्शियल आउटलेट्स और kiosk ultra modern luxurious lifestyle artistic design और स्टनिंग व्यूज के साथ खूबसूरत एक दो तीन और चार बेड के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और लेविश सर्विस डिपार्टमेंट्स जहां top of the line amenities में शामिल exclusive cuisine chains per Mushtamil food court, Ali Shan guest sitting area or 24-7 help desk, card-based community or round-the-clock four-tier security, temperature-controlled infinity pool, well-equipped gymnasium, Shandar restaurant or cafe, open-air sitting or barbecue area, DHA Islamabad se manzoor shuda, GT Road se 1 minute, Fauji foundation और अल शिफा आई हॉस्पिटल से दो मिनट की ड्राइव पर मशहूर रेस्टोरेंट्स और तमाम बड़े ग्रोसरी स्टोर जैसी फैसिलिटीज तक आसान रसाई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पर प्लान ग्रैंड ऑर्चिड जहां अगले चंद सालों में बेहतरीन मुनाफा मुतव बुकिंग सिर्फ 30 परसेंट डाउन पेमेंट से अदायगी पांच साल में और पोजेशन सिर्फ चार साल में हासिल करें रिहाइश और इन्वेस्टमेंट के लिए सुनहरी मौका brought to you by Zameen dot com हर पता हमें पता